dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, qui en mon âme me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son grand nom. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ils ont mon âme me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son grand nom. Yahweh, Mon berger, je, je me oh, oh, oh, oh, il me fait reposer dans les yeah, Près des eaux paisibles, mon âme me conduit les sentiers de la je suis cause de son mon nom. J'entends le Yahweh. Il me fait reposer dans de verres par joie. Il me dirige près des eaux paisibles. qui raison mon âme me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son grand nom. Il me fait reposer dans de verres pâturages Et il me dit je prends de son plaisir Et son âme me conduit Dans les sentiers de la justice accorde sans mon nom Yahweh Je oh, oh, oh, Reposer en de verres pâturages les paisible Il qui dans mon âme me conduit dans les sentiers de la justice à cause de saint Le Je est là. je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Mais quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai nos joint là,